Mewn menter newydd gan Lywodraeth Cymru, mae'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru am elwa o fwrdd diwydiant deinamig, sy'n cael ei gymell gan y diwydiant ac sydd wedi sefydlu i arwain cyfnod newydd o dŵf a llwyddiant, yn darparu cyfeiriad clir, yn annog rhwydweithio ac yn ffordd o rannu gwybodaeth hanfodol. Bydd y gwaith hyn yn cyfrannu at gyrraedd y targed o 30% o dŵf neu 7 biliwn o bunnoedd mewn gwerthiant erbyn y flwyddyn 2020. I'm Justine Foch, I'm Chief Executive of the National Skills Academy for Food and Drink. Today is one of our board meetings. Uh, we're meeting to have an overview of all the different work streams that we're involved with. My name is Andy Richardson, I chair the Food and Drink Board of Wales. So the board is made up of individuals who work in business uh, and we're in partnership with the Welsh Government looking to drive forward the Welsh food and drink sector. So our target has been to grow the business in Wales to £7 billion, but our aspiration is to grow much more than that as an industry. I'm very passionate about um, helping companies with their skills challenges um, and Wales has got some fantastic opportunities. Mae'r bwrdd newydd lansio cynllun sgiliau sy'n nodi'r pedwar prif amcan maen nhw'n gweithio arnyd i helpu wella'r sgiliau o fewn y diwydiant. Un o brif nodau'r strategaeth yw ymwneud â gwella delwedd y diwydiant drwy annog a helpu busnesau i wneud mwy gyda'i cymunedau lleol ac ysgolion. My name is Hugh Thomas. I'm the Managing Director of Puffin Produce. I'm on the Business and Investment Workstream. We've got a speed networking event um, going on where businesses can meet different businesses to see how they can work together and move the businesses forward. My name's James Wilson. I'm a mussel farmer by profession, so I work in the seafood uh, industry. I work with some colleagues from the board on in markets and marketing. We're working to achieve, help achieve the objectives inside the Food and Drink Action Plan. It's all about integrating industry uh, through stakeholders or stakeholder representatives like, like myself and other colleagues with, with government to try and achieve better things. My name is Marcus Sherrard. I work um, primarily on the Customers and Markets workstream. It brings together a, a cross-functional group of people with very different ideas and we're able to use that expertise to help shape the future of food in Wales. So that collaborative spirit, that energy that we create and the drive we create in the industry is really, really important for how we go forward and making sure that we continue to drive Wales forward and making sure it remains very competitive in a, in a post-Brexit world.